एक जमीन जिसको दो करोड़ में खरीदा गया और दस मिनट के अंदर अंदर उसको साढ़े अठारह करोड़ में बेचा गया दस मिनट में इस जमीन की कीमत करीब सोलह करोड़ रुपए बढ़ गए मतलब कि पर सेकंड का अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब साढ़े पाँच लाख एक सेकंड में इस जमीन की कीमत बढ़ी है इस स्कैम को लोगों के सामने लाने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह हैं और यूपी के कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो इस स्कैम का क्या है पूरा मामला और संजय सिंह ने क्या प्रूफ जनता को दिए हैं वो जानेंगे इस वीडियो में तो welcome to another episode of Desh Darshan show hit the subscribe button and press the bell icon for more update तो बीते दिन इस स्कैम के बारे में संजय सिंह ने कहा है कि चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी है वो साढ़े सोलह करोड़ रुपए महंगा खरीदा है मतलब कि साढ़े सोलह करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है इस जमीन को खरीदने में फिर यूपी के समाजवादी पार्टी पवन पांडे ने भी यही इल्जाम लगाया है प्रूफ के तौर पे संजय सिंह और पवन पांडे ने एक स्टैम्प पेपर दिखाया है जो कि पैसे के लेन देन का सबूत है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा है लोगों ने अपने सेविंग में से कुछ हिस्सा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे के तौर पर ट्रस्ट को दिया था अगर ये घोटाला ट्रस्ट ने किया है तो ये इंसल्ट होगा 120 करोड़ देशवासियों की जिन्होंने ट्रस्ट पर ट्रस्ट किया है और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए मांग भी की है सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा हालांकि ट्रस्ट ने इस बात को बेबुनियाद बता दिया है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन लोगों पर बट ट्रस्ट की तरफ से रिस्पॉन्सिबल जवाब अभी तक नहीं आया है उन्होंने बेतुका सा जवाब इस एलिगेशन के खिलाफ दिया है हमको आरोप लगते ही रहते हैं सौ साल से ही देख रहे हैं हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप है आरोप से हम चिंता नहीं करते आप चिंता मत करिए आप खूब लगाइए yes I accept, I ready, you also. You do it. आप अपना काम करिए हम अपना काम करेंगे ट्रस्ट के कुछ आपको बता दें कि जो स्टाम्प पेपर संजय सिंह के द्वारा दिखाया गया है जिस पर सारे जमीन की खरीद बिक्री का ब्यौरा दिया गया है और ये एक सरकारी स्टाम्प पेपर है उसमें ये लिखा है कि 5.8 करोड़ की जमीन थी जिसको सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने दो करोड़ रुपए में खरीदा था और इस पेपर पे जिस दिन रजिस्ट्री की तारीख है वो 18 तीन 2021 है फिर उसी दिन कुछ मिनटों के बाद सुल्तान और रवि इस जमीन को चंपत राय जी को बेच देते हैं बेचने का अमाउंट 18.5 करोड़ दिख रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और आपको ये भी बता दे की चंपत राय जी जो है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं तो लोगों ने जो चंदा दिया है वो घोल मोल में फंस गया है अगर ये एलिगेशन सही होता है तो देशवासियों के साथ ये धोखा है 120 करोड़ जनता जिन्होंने ट्रस्ट पर ट्रस्ट किया है उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम होता हुआ दिख रहा है खैर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद